Đó. ngeen bal ñu ñu ngi nuyu ñi fi teewoo ñëpp góor yu baax yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ndokkeel te di leen mbalwax di nuyu itam sunu gan yi fi ñëw ñi ci jóge Algérie ak ñi ci jóge Égypte wa tabarakallahu fekk fi sunu délégation yi jóge Mauritanie ak itam sunu délégation yi jóge waaye ci biir loolu itam Ganmi, gan gan mi délégation bi ñew ci coalition bi modé Khalifa Sall and ak Sonko and ak Soxna de Mbodj ah sunu mbokum bop Cheikh Tidiane Youm accompagnez accompagner à toute la délégation Nous di leen nuyu di leen comme délégation là. bëggul toogal ñii fii te du fi toogal ñi ci des ni dama ko ñaanoon ne ko bu ngeen ñëwee nañ leen teg ci kaw fi may toog ndax mag yéen ñoo bokk coalition waaw loolu du dañ tey te du dañ ëllëg تبارك الله كون نيوم كواليسيون بي نيو اندون اك نيوم ديمب تا اندك نيوم تاي تفاسيينيت اندك نيوم الك بكروك يالا دي ديف نيو ديكروشي لي نيو ورا ديكروشي ان شاء الله مو ملني ني في نيوم jóge Algérie ay shérif lañu jóge ci kër Seydina Cheikh Ahmed Tidiane wa tabarakallahu dafa am seen kilifa bu nga xam ni moo amoon yéene ñëw waaye yàlla dogalu ko mu ñaan ñoom ñu ñëwal ko mu mel ni it jërul guddal pour di leen wax di leen kër gi seen këra ndax fa ñu jóge moo tax sunu mbokk yi jóge Égypte itam mën nañu jàpp ni seen kër lañu ñëw a ah. xam naa dinañu ñaan sax buñ ci yeggee ah ñu yore organisation bi ñoom Oustaz Cheikh dinañu lim délégation yi fi ñëw yëpp waye ba la ñuy jëm fofu sunu way juru bop bi nek Touba Serigne muntaka wa Serigne mohammed Mbacke abdul wadud bi représenter ko fi te représenter fi tariqa mouride yëpp waye dafa ñew ba dem ba nopi ñu sok ma informer ni kon kenn du ko recevoir ma koy recevoir ndax li ñu bokk mag mom ëpp na enveloppe waaw ñoo bokk bay wa tabarakallahu dinañ ci ñëwaat ah, di nuyu sunu mbokk daara bi oustaz aliou sallam ku amul moroom la di taxaw ci wàllu daara ji waaye rawatina ci daara Seyid Cheikh Ahmed Tidiane di waxtaane ay waxtaanam di ci leeral itam nit ñi lim leen war a leeral mu mel ni yooyu yëpp dinañ ci dellu si ñëw nag pour waraate ñëw it pour waxtaan dama ñëw rekk pour barkeelu ci boroom guddi gi Seydina Muhammad bu doon benn baat wala ñaari baat sax baax na maa ngi tooñ Khalifa Sarr léegi ci oto bi ma ni ko Khalifa comme ñëw nga xanaa bu ñu demee nga man ma waxtaanal mu boole ñaari loxo yi taf gémmiñ gi waaye loolu waxin la mu mel ni boroom guddi gi yi ko yàlla defal ëpp na xam-xam moo tax xam-xam du ko nettali waaw xanaa ku yàlla baaxe rekk mooy mëna nettali tuuti ci li yàlla defal Seydina Muhammad ndax li gën a yéeme ba yéeme mooy alquran bi ñu koy moomale di wax ni moy téeréem te texte bi ñu bind ko ci al-lugha al arabiyya bi lisan arabiy mubin téré bi bi mu wacce ci kaw suuf le sogo commencé wax ci arab mais al am amna ay milliards d'années yàlla di sàkku ci wahyom pour mu visiter yonent bi awalim yi looloo tax ci benam jibril jangaluko sunu borom moko jàngalal boppam waaw wa innaka la tulaqa alqurana min ladun hakimin alim mais li ko gënoon jaaxal ci biñ koy visiter la awalim yi فكنا عالم الأرواح نوي جنغ القرآن ميكي بان لانغ مجوغي فوفو دمتي عالم العقول فك نوي جنغ القرآن ويكي بان لانغ lu yéeme la xam ko du yomb ni nga ko mën a expliquer mu simple mooy kenn ku ne boo yoree sa portable boo ko taalee li mu lay njëkk laaj mooy code bi lan la code bi itam mën na nekk ay lettres comme mën na nekk ay chiffres mais boo ci tapé surtout boo ko demandé mu masqué boo ci tapé bu noppé tuuti def benn point nga tapé beneen mu toog tuuti def beneen point ba keroog code bi di jeex nga gis point yi ñurang mais point yooyu di rang ku dul borom portable bi xam code bi mënu ko lire lolé yalla defal yonent bi ci alquran bu mu ñëwee ca àlamul arwaax pour mu mën a jariñoo visite bi muy def ci alquran foofu ci àlamul arwaax il fallait ñu jox ko code bi biñ ko ko joxee ba noppi ñu masqué ko waaw mu xam fa lu kenn xamul نجوجي فاك موم يوبوكوتي عالم العقول موي فا يالا دنتي خيلي اك سيني بوسانس بوكي نيك اك غاباري با مو اندال موميتام اك كودو بوبام بو بوكو لا كود با مو فيكون فلي moo tax bu ngeen di xool ci émission surtout bi ñoo tuddee TV5 am na émission bu ñuy faral di tuddee des chiffres et des lettres dëgg la wala du dëgg gis nga des chiffres et des lettres yooyu la bu demee ci kaw ñoom arwaax yi ci la ñuy jouer comme nit ñi nekk fii du juillet ci buñ leen joxee lettres yi ak chiffres yi mais li leen gën jaaxal mooy bi yonent bi ñëwee di visiter domaine bu laal rek yëg ni xam na ca moom ñoom xamul بنيو مجو جاخلي يا بابا يلا وخا غولين كي كان لا مو نيك تي لولو باي لامو وري ميتريزي ييب مو ميتريزي كو ني جيل تيري بي دم دنتي كو تي بيت المعمور لي مالين دي واخ avant booba yonent bi juddoogul booba ruuxam en tant que chef d'état-major général ci arwaax yi moo taxoon ñu di ko ubbil bunt yi waaw biñ ko yóbbee ci beytul maamour nag denc ko fa moom it mu continuer di def ay investigation waaw moo bat am na baat bu ngeen ci seen waxtaan yi passé xam ayuma ci sax bu ngeen jógee ngeen saat ma ko tuuti xawma ma checkpoint céleste ngeen koy wax xaw ma waaw waaye fekk na avant ñu ñëw ci checkpoint bi thème bi ngeen mujjee développé yaakaar naa mooy la serrure et son clé. Hmm? ngeen firee ko fatih lima uxliq Benne différence rek mo ci am Moy thème bi dafa personnalisé al fatih lima uxliq dafa personnifié gu ca xam lu bare ñu wax seydina cheikh ahmed tijaani waaw mooy borom tariqa bi ñi ci kërëm lañu joggé bo set lo ci jawharatul kamal sérir yu bari tuddu nako ci bir jawhara tout c'est it éclair. clé voyez, ce n'est pas n'importe qui Moi, je pour développer l'homme. L'homme moo façon bien que développer mon moom Seydina Cheikh am na ci mag ñu ci bind sax am na téere bu ñoo tuddee xallul aqfaal maanaam liy caabi xomb yi xomb mooy gànnaar boo demee boroom amna na lum ca jote expliqué mais taxul mu saisir l'essentiel parce que li sayyidna Cheikh expliqué ki jawahirul maani ci serrure yoyu ak sen clé mu ko def ci kitabul mashahid شيخ الحاج عمر الفوتي مومتم او تي كتاب المقاصد بس نغي نياري تيري الشيخ دو تي واو موتاخ كين دوكو te ku ko xool te jokkuñu la ndigal nga xool ko sa bët dina tuuru loo taxoon sunu góor gi di ñu bëgg a dofloo rek ci champ de course waaw ndax ñaari téere yépp nga ak moom waaw waaw ci sëriñ la jóge ñëw ci moom man nag wóoruma ndaa jot na yegg si wala déet moo tax lu mat di wattu la njaboot ñu di ko yar mo am xamé bele muy wax dara mu wor ko wa xam nga sayyidna Cheikh mo tok fi ci course bi wax ni bu ma neexee ma ni sëriñ du sama serigne moko wax wala waxuko tontu wulen de ah okay mu wax fi ci course bi moom sëriñ Cheikh wax ni sëriñ Babacar bu ma neexee ma ni du sama sëriñ ndax fañ ko joxe lañ ma joxe ma teg ca ni dëgg la parce que moo ko defar réservation ma ni waaye mayit bu ma neexee ma ni moom it du sama sëriñ ndax fañ ko les réservations, fa monsieur ma Serigne Babacar defalee les réservations. laaj parce que réservation mën pas am confirmation mais mën na que liste d'attente motax bu nekké liste d'attente yow nga xër ba confirmer le borom man nga ko xaj ba abadan motax bañ di xër bu mu upp tay tay bax da fay am ba ci ñi wara wuy ji sen borom wara dem barzakh ñuy dem ba ñu programmation yi programme ba noppi waxtu ba jot te nit ki du wuy ji boroomam fekk booba lu leen waxul dafa nekk liste d'attente nag fantadiru inni maakum min al muntadhirin waaw ci yu mel noonu ci les complications yu bari di amee moo tax comme noonu ngeen ko tudde ci checkpoint céleste yi bu ngeen Lo atam université Ramadan fële ca al irshad doon naa leen expliquer sentinelle yi nek ci al xëy na ñun sentinelle lañ ko tudde yeen ngeen tudde ko checkpoint alquran am na ci téeméer ak fukk ak ñaar selon nisaar yi dikkee loolu mooy tax boo amul seetlu ci yonent bi ni muy waxe fay am lu lay rëcc ndax la mu jële fofa ca kaw ak liñ ko waccel ci suuf fay am lu ci wuté bodul xam cadre amanati الأمانة الكلية الأمانة الجزئية doo xam ñi yàlla am ci kaw suuf ku ci nekk li mu ci yenu lan la yaakaar naa dem ngeen ba tudd baatu onde yi waaw ma gis mbokk mi traduire ko ci al amwaaj ak al asda waaw maanaam ak écho yi mais fekk na onde yi dafa am onde yu positive ak onde yu négative yii ci nit la nekk yi nekk ci jinne yi loolu mooy tax dem ci mbooloo kese kese noonu te amuloo garanti wóorul ndax onde yooyu nga dul xam fu mu toll bi ci des mooy dinañ ko tudd ñoo bokk sax ci onde yu ñuy émettre mais seeni longueur d'onde bokkul looloo tax fa fahamnaha suleyman wa kullan atayna xukman wa ilman bi ñu demee ba suleyman di dégg lu daawuda déggul داود منكون من مصاب أفر بخلو خلو بيجنتي وحيوننت يل سليمان نيكو خالص بفي نيكون يب foye nga ko ndax sa coro yi xoolal lu toll noonu ku dey ni Suleymaan bàyyam bi ko jur di ko wax ni ko xaalis bi fi nekkoon yépp foye nga ko ndax sa coro yi te bi mu koy wax loolu booba Suleymaan mu ngi yëg ni baayam Daawud tëdd na doomam te mu am lu mu rus tax waxu ko ko xoolal loolu ndax dafay am ñu nga xam ni dañuy defe ni seen doom waru leen raw moo tax ñu nit léeg ma tooñ capitaine ni ko inscrire dema ci inscrire mais pour encourager ki nga am rek waaw ndax wax ko dara exigence la confirmation loolu mooy tax yonent bi baat boobu mu wax nekk baat bu jaaxal ñu bare te mooy dafa wax ni alquran ak nit ay freer lañu ah mu am ñu mu jaaxal ndax alquran fay liar. te nit dafay amee làmmiñam di wax soxlam kon buñu dé ñaari frère fokk ku am ku dox ci digënté bi lo tax suñu borom nangu pour nek arbitre ci sen digenté arbitrage ba motax mu wax arrahman allama alquran xalaqa خلق الانسان علمه البيان وا مانا نياري فرير يو ورا a te seen déggoo yombul yàlla nee na kenn ku ci ne lay tax ngay juboog sa morom def naa ko moo di alquran jàngal naa ko buy liyaar nit ci ban logique lay defe liyaar bi waaye nit it jàngal naa ko buy wax ak alquran ci ban logique ci lay waxee ak alquran waaw bu ko defee seen ànd dafay daldi yomb loo tax sunu boroom di wax ni bu ma dëppalewul woon seen xol ñoom ñaar kon ànd bi du ma nekk te kon li taxoon may bind dootul am sens waaw bu ko defee kon nag alquran ak ay condition waaye nit ak dimension muy laaj nag ñoom ñaar ñuy échanger am na fu ñuy yegg فوك نيت باي القران مو ريغليل كو بروبليم يي مي ام فو نيو ييغ القران باي نيت مو ريغليل كو بروبليم بي لولو تاخ nga gis mak ñi di wax yuslah bil insan ma la dana régler problème bo xamni bu doon alquran du ko régler waaw ndax alquran lele da fay radical waaw ba logique bi muy utiliser bu amul ku taxaw pour rax yëf yi touti rek ken du ko mën àttan motax ngeen di gis ni jawharatul kamal biñ leen di tuddu nombre serrure yi ci nek ak serrure bu ci ak kuko top ba aduna bi tukki nit ñi duñu mëna génne li ci nekk lépp bo gisé muy tudd urushul xaqaayiq moom Seydina Cheikh عروش الحقائق يويلي القرآن دفتا أم جروم موتخ جروم يوي متى أم وهم لفري القرآن waaye boo bëggee bindal nit téere sax te maîtriser woo urus yooyu juróom yooyu te juróomi urus yooyu le sa juróomi baaraam moo leen représenté waxatuma la nag boo ko bëggee firi te jëliwuloo yooyu looloo tax boo gisee ñuy bëgg nit di baril salaatu ala nabi moo di yonent bi mën ko di yóbbaale ci yu bare ndax am na ci lu nga xam ni jàng kese kese taxul nit di ko maîtriser di def salatu ala nabi rek salatu ala nabi rek moy li gor gui nettali won fi ci champ de course góor ga dafa tok ak ndongo yi di len firil alquran ñëw ba ci ayé bi sunu borom di wax naan kulla yawmin huwa fi sha'n mana sunu borom bés bu nek ak programme ba koy préoccupé nekale la fofu mom serigne bi ndongo li daal di koy dog mu siggi xool ko mu ni ko kulle yawmin huwa fi shaan aaye bi laa bëgg nga firil ma ko fekk sëriñ bi étudier wul aaya bi ba mu jeex mu xawa mel ni ku gàntal mel ni dafa xaw mere ndongo li ndax laaj gim ko laaj lu mu xamul waaye ndongo li itam ci wàllu discipline mu ni pat bàyyi ko mu yeggale ba ca ëllëg sa ñu amaat cours ndongo li jékki-jékki xool ko ni ko kulla yawmin huwa fi sha'n dellu si waat ca ba sëriñ bi daal di siggiree ni ko sha'nun yubdihi wala yabtadihi man a yàlla amul dara lu muy tàmbaliwaat waaw li mu war def yépp dajale na ko ba noppi day waxtu wu nekk rekk la laaj mu wàcce loolu jox ko nit ñi bi ko waxee ndongali ndongali ree ne ko salli ala man allamaka waaw ni ko defal salaatu ci ki la jàngal ndekete ndongole xam na ni yonent bi la laaj ci guddi gi pour mu sarax ko firil ko kulla yawmin huwa fi shaan yonent bi wax ko ko moo tax biñ ko ko laajaatee mu muñ ni ko shaanun yubdihi wala yabtadi sëriñ bi ni ko kon nag ñun ñëpp nañu sukk def salaatu ala nabi ñu dikk ñu sukk def salaatu ala nabi ndax yonent bi moo leen gàgganti ah. pour wax la am na lu nga xam ni dajale téere yi taxul mu sotti waaw baat bi ngeen di wax connexion du ko jóg rekk nga connecté wu ci moom waaw ndax am na ci connexion yu nga xam ni wifi bi muy branché nekkul fii Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu dafay firi al Quraan fekk am na kuy ñëw di fekke ci firi bi waaye ndeke li muy fekke ci firi bi yépp li muy xaar mooy Maodo gàgg pour mu gàgganti ko bi Maodo di firi ba ñëw ci benn aaya wax aaya bi kooku sogg a jóg nag ni ko li nga wax du noonu wax ko Seydil Hadj Malick mais Maodo merul te kat taalibeem yëpp a ngi toog bi ko kooku ne li nga wax du noonu Maodo ni ko xanaa tafsirul Jalalayn ni nga yor mu ni ko waaw mu ni ko boroom dafa juum waaw mu jaaxle nag ndax ndekete yëf yi nekkul ci njàng mi yàlla ubbi la mooy tax nga xam li nga war a xam lan waaw waaye ku nekk ak chance Serigne Cheikh daf ñu Neteli. ndax dama xamni domaine bi ñu war a dugg buñ ca duggé deug ñepp ni gamu gi neexul ah ndax fi nga dugg ñun xamuñu ci dara fekk c'est une façon de parler menu gëj ci yéen ba delu ci ren di len wax ay kassa wa kassa wa dama len di mën wax rek laboratoire ba ma nekkoon wa wa laboratoire ba liggey na fa lu nga xamni tay amatuma jot nit naan ma dama am problème sàngam ma naan ko kaay ma bindal la xaatim sàngam dañ koy dépassé boo demee bouteille yaa nga fa bouteille bu ci nekk ak la ko tax a jóg ñu numéroté ko waaw ku xam feebar ku xelam feebar ku xolam feebar ku yaramam feebar ku ñu laal ci wàllu sexar ku ñu laal ci leneen ak leneen ak leneen la nga foog ni xeyna xeyna yàlla def na ci ndigalam bu jotee nga waslu ca àq rek waye du tax nga dogu waaw ndax yëfu la waaw moo tax nag dama wax mbokk mi ku nekk ak la nga tollool waaye xam nga ñu basin mi mara liif adam delu mim del bàyyee kook loolu rek ndax loolu la am na keneen ku tollok leneen waaw waaw te moy jëmmé basin mi mara waaw kin xamul luñu ñu doon xoolal yonent bi ci li ngeen jàng ci sen taysir salli ala saajidin qabla alwara fa ala بسبعمائة عام ربي الله يننتي بي أم نجرم نياري تيمريات مي بان أت أدي دوسنو أتي دي سجوتل سنو برام motax ma ne julit yi nañu am fayda bu léegi yàlla bëgg leen a lakk rek ñu ne ko waaw li yonent bi doon sujjóot kon ñu teg ko fan waxin la waaw pour wax la degré sujjóot ba boo déchiffré baatu sujjóot bi 313 la lay jox keroog bi yonent bi wara dajek wa waa Makka ci xaswatu badrin sujud bobu mo jël la responsabilité pour renfort bi yonent bi soxla mo andil koko te moy 313 yi wa waaw ko xamni sa benn sujud mën contribuer à ce point dit 313 soldats Fait que l'armée yu nga xam ne lu ne nous am ñu ñëw écraser leen ci benn sujjóot moo tax jullit yi bari na lu ñuy tawat fekk li ñuy def moo mu dellu ci li ma leen wax ci al amaana al kulliya ak al amaana al juziya waaw yenn yi ñoo nekkul benn waaw ku ci nekk ak sa yenn na mu toll waaw moo tax nag toujours al quran yi ko nit di jariñoo dafa bare ndax boo gisee sayidna cheikh di tudd markazul fuhumi wal maani ci biir jawharatul kamal fuhum yooyu le ak maani yooyu le kenn xamul nu mu toll parce que bu ci nekk ak li mu la mën a diriger nga dem ci wa nuuri al akwaani al mutakawina al aadami saaxibi al xaq al rabbaani البرق الأسطع بمزون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني قال اللولوبوكي جنغ بحور يويو يتد جبير جوهارا تلموي باري باري باري باري ñun ben lañ يديكو تود حزب البحر نقول حزب البحر لي القران بولي ييب ييب ييب ييب ني واركو تنك نانكو حزب البحر بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حي ميم عين سين قاف حمايتنا كنك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم واو xam nga ku jàng loola ba noppi am lu la déranger ti da ngay war a seetaat sa bopp moo tax mën naa comprendre sax li xew sànq ba tey ñu naan micro yi devant problème parce que wax nañ ma ni ma appareil bi yoroon micro yi moom la courant bi lakk et du du hasard du hasard fan yii yëpp ñu ngi essayer pour lakk sunu appareil yi te xam naa na mu demee waaye comme yàllaa ngi def sutura ñu ngi waxtaan mais ñu sant yàlla du dëgg ba tax na gis nga xisbul baxri boobu mim yi ko composé yëpp ay serrure la من سيري البوكينا أكوت بيكوي ورا أوبي كحزب البحر من بما كي يوري سنو مام آدم ماما كو أفرير moo tax ki ñu ko yónni pour mu indi ko jox ma ko daf ma ko jox ba noppi quarante rek ma wuy ji boroomu waaw moo tax am na ñoo xam da leen di yërëm ndax heureusement bi nga xamee ni li ñu yàlla di dénk sañu ñu mer rek di ko jëfandikoo lu ci nekk foog nga demander autorisation pour soog koo jëfandikoo mais ku xamul xamul xam nga sëñ Cheikh daf ñuy nettali bés boobu sëriñ Babacar a ngi feebar tëdd di bëgg wuy ji boroomam góor Amadou dem bi jur Sophie dem muy sunu waajur ñëw seet si sëriñ Babacar ñëw tase ak sëriñ Bachiru Mbakke tase ak sëriñ Jaamal góor gi ni leen ñu xaar tuuti ndax dafa mel ni sëriñ Babacar dafa forbët ndax docteur bi daf ko defal ay garab bu fekkee yëngu na ma dem seetal leen ko sëñ Cheikh nee na ñu toog nag di waxtaane ci kawaakib yi ak nujum yi planet yi ci kaw asamaan bi ak galaxie yi fi nekk bu ci nek ci ban nga joggé ak ban puissance nga andal nee na fi discuter am ben mbokk bu tok mom li wax xamu ca dara mu jekki jekki rek dag waxtaan wi ni serigne cheikh amna ku ngeen de mata tax ku nekk ak sa niveau waaw waaye bi mu ñu nettalee loolu moom góor ci la comprendre lu tax bi jur su fi dem taalif téere boobu mu tudde يولوا تفسير القرآن وده بس من يو غور جيني من ده أمغ ستير مامبو من يكو أمنا كوكي من يمو دوم قابل ما خمني موم سخلوكو man la bëgg bayyi lo xel pour ma jàng téere bi ndax ku sa mam talif lu toll noonu war nga bala ngay xam leneen nga xam loolu ba noppi waaw loolu mooy tax nag nag toujours seen yooyu la comme ni ñu ko waxee ci xisbul baxar ak seen yooyu mu àndal ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ léeg-léeg da ngay dem ba mujj gi dangay ngay ne sax yow sa xel wérul benn bis nag moo koy jàng ñëw ba foofu ma ni yàlla ndax bu may jàng lii ndax bu ma ci dugalee kiraamun kaatibuun يعلمون ما تفعلون نحدي ما كنا نقول تموي سما ديجن تيجي أو صحيح نم بنجنك لما تنتونك كوكو سنوات رافر waye pour wax la dafa bari yu nga xamni borom téré yi ñokoy compliquer mais yàlla yi meuna dox sunu ak mom yu bare la waaw ndax bo déggé façon bi muy waxé ci yonent bi waaw baatu alkanzul a'zam waaw dafa yéeme ndax kuntu kanzan muxtafiya trésor xëy na la ko ñenn ñi di firé mais coffre rek lay firi coffre bi nga xam ni yàlla bijou yi mu gën a cher la foofu la koy denc xam nga soxna yu jigéen yi toog kenn ku ci nekk fa mu jaar ba jënd li mu jënd nii takku ko ku defa ni daf koy teg n'importe où booba xamul lu xew waaw ah. sunu boroom itam dafa am bijou yu nga xam ni yii bijou wàllu roox la am yunga yu nga xamni walu wàllu la ak biiju yu nga xamni walu wàllu axlaaq la wàllu jikko la yonent bi mom moy coffre bi motax tax ñu tudd ko alkanzul azam bo demee coffre bi ñetti étagère la yi ñu denc ci kaw yi ñu denc ci digg bi ak yi ñu denc ci souf yooyu nag presque trésor yooyu moom la ñu boolee mu dénkaat ko Seydina Cheikh Ahmed Tidiane looloo tax ngay gis ni ñoom balaa seen àpp di mat sax ñu ñaan yàlla mu yóbbu leen parce li ñuy dund ak li ñu xam daf dootul xaj fii feneen la xaj te seen lépp lañuy ñuy fan yi passé Ni a ngi ma ni ma dama gént gis góor gi man a Serigne Cheikh muni ma waxal mustaf ñi façon façon biñ ma denc neexuma façon biñ ma denc neexuma fi ma neexuma fekk njëkkoon na yónnee ñu ni ma góor gi nee na vitre vitre yi ñu def ci bàmmeelam nañ ko dindi ndax daf koy tàngal nga xam ni kon kooku mu ngi dund ci biir bàmmeel bi parce que bu ca dundul woon du mën a wax loolu waaw bu ko defee kon nag yonent bi bi mu paree ci état bu asamaan ba yàlla def mu juddu ba am ñeent fukki at yàlla commencé moom risaala bi ñu commencé di ko wax waxyu ci la xamé ni ndekete texte bi ñu koy jàngal ak texte yañ ko doon won ci kaw il y a une différence waaw motax beulé nubuwam moko yenu mais bi ko Jibril di ëndel nak risalaam moko yenu ndax nit ñe tax mais fi yàlla commencé ak moom muy iqra bismi rabbik lu tax yàlla commencé ak moom ci iqra bismi rabbik lu jare déglu la mooy sunu boroom دفوح محمد صلى الله عليه وسلم نيكو فخيل بلي دال ادم باج لا دال مونيكو لو دال ادم مونيكو دماكو تانك خم خم دماكو تانك خم خم تجانغلو مكو C'est très important. dama tàmm tànk adama xam-xam te jàngaluma ko moo tax la ma ko tànk dafa toog ko te comme bi ma ko doon ñaar rekk la gis ci côtéem mooy jabaram muy Hawa ak Iblis buy nurook collègue te du nekk collègue c'est un adversaire mais adversitéem ci yonent bi maanaam ci Adam def ko koy nëbb ndax li mu bëgg moy le plan bu tax ñu destituer Adam léegi nak pour mu man ko def parce que xam nga bi ñuy Adam malaaka yi diko voter Iblis vote sanction la def illa Iblis aaba, aba mais taxul aadama xam lu xew yàlla am lu ko metti ndax ñetti yëf yi daje bu jëkk bi mooy jabar ji moo ko waroon dimbale accompagner ko mais jabar ji amul lu muy xalaat lu dul lune te jigéen bu dul xalaat lu dul lune am na cadre boo xam ni ku ko fa xaarit du sotti pour moi, lune de miel bi du